أسرع بالاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد حمينا حسابنا انا مشي نحم عليكم تضيعوا الكبده ونعم خلونا ناكلوا الزبيقوطي والزيتونه هي لا يعني ولا خويا راك غلط وراك تدير في النوم تاع وراك تحرك في بضاعه هذا هو انا هاوش انا في منتوج باش يبقى لك المهم يعطيكم الصحة راكم شفتوا شي ريز ضيع نقطية يهرب ما